Namaskar dosto! It's your boy Lucky Sam and welcome to today's video! Guys, so in today's video we are doing funny wedding dance compilation. Okay, let's do this. I'm gonna make this video try not to laugh. So, I'm gonna put some water in my mouth. If I spill all the water out, I'm gonna look for one person in the comment section and gift you guys a thousand rupees. So guys, in three, two, one, let's go. Wait, the water first. Mmm, mmm, mm, mm. स्वागत है आपका टीजी फिल्म्स में और मैं हरकरण सिंह आज आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने डांस के नाम पे पूरे देश में आतंक मचा के रखा हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं अगर ढोल बजा तो ये लोग तो नाचेंगे इनको फर्क नहीं पड़ता तो एक डाउट मुझे भी है कि ये मोटा ढोल के चक्कर में नाच रहा है या इसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी गंदी शक्ल लेके इसकी शादी कहाँ से हो गई बीवी सोच रही होगी कहाँ फंस गई अरे क्या हुआ अच्छा नहीं बस मुझे मत खाना <laughs> चलो ढोल पे होने वाले देसी डांस मूव्स से चलते हैं कुछ वेस्टर्न मूव्स पे जो हमें यहाँ शर्मा जी करके दिखाएंगे एक बार शर्मा जी का डांस शुरू हो जाता है फिर उनको दुनिया का आता पता नहीं रहता अरे शर्मा जी रुको आपकी बारी नहीं है अभी रुको आए हाय बुड्ढा गलत ऑन हो गया मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जो अपने डांस मूव से शर्मा जी को पूरा कंपटीशन दे रहा है हम्म, हम्म, हम्म। ये बंदा बड़ा चालाक है अगर ऐसे स्टेप करके इसके शरीर में कहीं भी लचक पड़ती है तो ये डांस में ही दबा के ठीक कर लेता है अब चाहे लचक गर्दन में हो छाती में हो पेट में हो या पीठ पे हो ये बंदा डांस करते करते ही सब कुछ ठीक कर लेता है ये मक्का इतना फेमस हो चुका है कि लोग अपने बच्चों को इसकी मिसाल देते हैं तो रोज दूध पियोगे तभी ऐसे डांस कर पाओगे ओके पापा पर एक टाइम आता है जब ये बंदा थक जाता है और पार्टी में जान खत्म होने लगती है पर तभी पार्टी में जान डालने होंडा आ जाता है <laughs> मुझे नहीं पता इस बंदे का असली नाम क्या है पर इस बंदे की शर्ट पे ही होंडा लिखा हुआ है तो हम तो इसे होंडा ही बुलाएंगे अब हर पार्टी में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो डांस कम करता है और डीजे वाले से ज्यादा लड़ता है हाँ तो ये बंदा उन सब का बाप है और देर ना करते हुए मैं आपको उन लोगों से मिलको Yo, yo, yo! You saw how the guy slapped him from the back. okay, I spilled water out. I shouldn't have done this. हाँ अच्छा, let's go. लोगों से मिलवाने वाला हूँ जिनके साथ आपको बिल्कुल नहीं नाचना है. क्योंकि ये आपको मार सकते हैं बहुत ज्यादा मार सकते हैं अब एक बार को इस बंदे को समझ नहीं आता कि ये नाचते नाचते जमीन पे कैसे पहुंच गया तो बात को समझने के लिए फिर नाचना शुरू कर देता है इसके साथ फिर से वही होता है और अगर आपको बात अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको एक और वीडियो दिखा देता हूँ वैसे इस वीडियो में कुछ खास नहीं होने वाला है सिवाय इसके मुझे पता है आपको वीडियो पसंद Why do you have to do that? He's married now. He's so happy, dancing, flipping, forgetting that the wife was on that direction and then, oh jeez. I was told that a level of excitement can make you do stupid things. You have to control your excitement. look at this, bro. Anyway, I just lost. I need to give one of you guys a thousand rupees. This is what we're gonna do. I wanted to pick a random person in the comment section, but I'm gonna divide it into two, like 500 and 500, making 1000 1000 so i'm going to put it on the screen an amazon you know gift link so that the lucky person take it i just don't want to be like pick it in the comment section otherwise it's gonna feel like i know the person and i'm giving the person that, that thing yeah that is it wow peace